иә жарайды сонда ертең звондаймын сізге жақсы саламатсыз ба құрметті бизнесмендер менің атым қайрат мен менеджер компания кубадан біз қазір істейміз айтмақтарда қазақстан қырғызстан өзбекстан қазір маған звондады клиент сол көріп қалды оборудованиены тоғыз жүз мың теңгеге Ия, иә, мен білемін сол арзан оборудованиены сол арзан оборудование начар качествосы қытайдан келген мысалы біздің помпалар италиядан келген хав сол 200 бар береді 15 литр минутаға сол помпа стит мынау двигательменен двигатель итальянский равель 5,5 киловатт береді подшипник мынау жерде жақсы качество оцентровка роторы жақсы сұрақ қанша тұрат мынау помпа 200 басқаларда ойлаңыз қазір сізге айтып беремін электроника үшін басқаларда электроника қытайдан келген начар качествосы біздің электрониканы өзіміз істейміз біз оларды жаңартып модернизациялаймыз біздің оборудование проблемасыз жұмыске істеуге арналған көп жылға сол үшін біздің сізге бір жыл гарантия береміз егер сіз алам десеңіз бізден оборудованияны келіп көре алсаңыз болады қалай сол сит оборудование біздің офис қалада ақтөбеде көшесі ас наурыз тоғыз сол жақта тұрады алты пост автомойка өзің жу хабарласамыз барлық сұрақтар бар болса бізден сұраңыз айтып береміз біз алға баратамыз барлығы жақсы